Ao ver essa foto, imagina um quadro gigante. Ouço a voz brava e ao mesmo tempo adocicada de minha bisavó. Embarco em minha ancestralidade. A imagem foi feita na praia de Aruana, em Aracaju, há uns anos atrás. No quadro, minha bisa Filomena, segurada por sua neta, minha tia Vada. Um raro registro sorrindo, Talvez por isso ele exala na câmera. Ao olhar a foto, lembro-me desse dia. Ela saía do interior e queria apreciar a natureza. Chegou à praia, pisou firme na areia, sentiu seus pés vivos e comido pela terra do velho Omolu. Ao chegar às margens, pulou sete ondas. Ouvíamos falar só, mas quem disse que ela falava sozinha? Saudava o mar, sussurrava uma oração a Iemanjá, abria seu coração e o sorriso mais lindo e sincero. Ao lado de seu ente querido, gargalhou litros e no ritmo das ondas expressou, expressou seu amor mar.